Вітаю. Е, так, мій варіант твердотільної так званої сухої батарейки. От я їх розпиляв здесь з такого кусочка, який я виготовив 10 років назад. Отак от він виглядає. Там от електрод видно алюмінієвий. Він легше води, якщо покласти в кулюшку, все це діло то він не тоне. І так, що я зробив? Я зібрав схему, послідовно з'єднав, зробив отвір, ставив медний електрод і е, послідовно з'єднав да, другий електрод алюміній. Електролітом е, є оця речовина. Вот я его там распыливаю. Е, Значит, я в зарядный пристрій 12 вольт. И так я зараз замірюю напругу, яка без одного контакта е, зарядна. Ну от показує 2 и падає напруга. Ну, было 1,5. Це пов'язано з тим, що я вже торкався, і тому напруга вища, ще вона була менша. І так спробую тепер підсоєднити, подати напругу 12 вольт на цю зборку. Ось я подаю 12 вольт. Як бачите, 12 вольт і вона заряджається. Всі ці елементи, три елементи прибираємо і маємо непогану зарядку сухого пристрою. Ну і напруга падає. Послідовно падає ну да, можно померить миллиамперы. 7, 3, десь на 1,7 зупиняється. 1,5. Тобто ще непогано тримає заряд. Ну, можна подивитися, як буде відновлюватися. Тобто один контакт відсутній. Тепер включаю на 20 вольт. Маємо біля 1 вольта. 1,1,2 чуть скачет. Напруга это здесь контакт. Неважно. Включаем на 20 и подам напругу. Декілька секунд достатньо, щоб напруга, щоб вони зарядились. Тобто заряджаються імпульсно, дуже швидко. Так, ну і з чого він состоїть? Так, зробимо. Ось цей пристрій, кусочок, алюмінієвий електрод, який я зняв. І отвір зробив і вставив туди медну проволоку для контакту со стержня. Взяв со стержня. Если его намочить и померить напругу, сейчас спробую. Одного элемента. Ну, так как я его бачите, коли намочив, напруга впала. А, та не впала. На 2 вольта сейчас шкала. Щось у нас с прибором. Скаче. Такі сухие елементи. Може бути и мокрим. Гальвічна пара е, вроді бы і присутня, но я не бачу никого коррозии алюминия. Так я його розпилював. Він пиляється. Будь-яку форму можна з нього зробити. Це, це цемент.